Muzeum Pozostałości Wojennych, które właśnie zwiedziliśmy, widać za nami. Taki trochę nasz Oświęcim. Pokazuje dzieło Amerykanów z czasów wojny. Można tu zobaczyć dużo broni, samoloty, czołgi używane w trakcie wojny. Zapoznać się trochę z historią i obejrzeć dużo strasznych zdjęć. Dzisiaj kupiliśmy środek transportu. Najpopularniejszy motocykl na świecie Honda Way. Tutaj można ją prawie zobaczyć. Jak widać ktoś użył jej jako wieszaka. Jest to tutaj całkiem normalne, więc zobaczycie ją dopiero jutro.